Magaon? Alright, uh, mga kabinan na <clears throat> uh, dire kita subong sa uh, police station no, sa Saraga police station mga kasama. May isa dire ka babayi no nga gin palabot sa aton. na nanawag sa aton ang Saraga uh, Rescue Team no, Saraga MDR e mo nga kung pwede makadtuan naton no uh, didto sa may uh, Bangga Banti kagina sa may uh, dire sa may uh, Bangga Banti Saraga Iloilo kay may inisya ho, uh, ah, si Inday, uh, babae ni, hindi makuhaan sa mayong impormasyon. Do nagtalang siya diri sa may banwa sang Saraga, kay hindi siya makuhaan sang mayong impormasyon, no? Dito sa may Bangga Banti Saraga, ang ginahambal niya taga Dumaraw siya. So palihog lang sa aton nga mga followers, paki-share anay be, paki-share sa aton nga live, no? Gapangayo kita bulig para nga makalabot ni sa pamilya niya kung kay sino ni siya pamilya kung taga diin ni siya sino ni ngalan niya kay sa amon diri subong hindi sa maghatag sa ngalan niya kung taga diin siya no uh, I don't know, hindi kami makakonclude pa di sa subong kung ano ning status ang iyang uh, sitwasyon. Kay sa subong tigahambal malan sa nga taga Dumaraw siya, pero wala sa sangalan nga ginahambal sa amon subong. Ang natabo uh, gintawagan ako sa uh, taga Rural Health Unit o I mean uh, Rural uh, MDRMO nga kung pwede makatuan ko dito sa, sa Saragan News Live Station dito sa may Bangga Bante kay gina uh, ano to siya no gina-rescue sa mga tanod kay nakita nila nga tito nga gabi na subong anong oras na hindi siya uh, hindi siya taga diri no uh, muna nga ginapamangkot sa kung taga diin siya ti dumaraw lang ginahambal niya kag wala sa ngalan nga ginahambal uh, kung tutalo naton mga kabinan hindi siya makuan sa mayong impormasyon So muna nga subong gindala siya di sa police station sa Saraga Police Station gin safety siya diri mga kabyanan kay babayi ay nga daan no. So mabudlay kay babayi. Uh, ah, mabudlay na no. Uh, muna nga gin safety siya di sa police station sa Saraga Police Station. So gapanawagan kita sa mga pumuluyo naton sa mga kasamanuan naton followers naton kung pwede ma-share naton ang live no sa nga Saraga News Live Station para makalabot ini sa pamilya niya kung kay sino ni siya. Try naton sa pamangkuton ha mama, mamangkot kita pero ginapangayo ko sang bulig sa inyo nga i-share anay ang live no kun sino buta naton caption ang share sino nakakilala ni sa iya para nga makalabot ni sa pamilya niya no kadamo na kita sa nabuligan diri sa Saragan News Live Station nga mga nagtalang kag na balik man naton sa pamilya so subong ko pangayo ko bulig buligan tani kun sino ni siya para makalabot sa pamilya niya kay basiga uh, ah, pangdaang-daang na to pamilya niya pangita ni siya wait try tabi uh, ah, Inday mayong gabi sino ikaw sino ngalan mo Inday o oh, may gab iman. Taga din ikaw? Ako lang, ako lang, hindi lang pagkapti ah. Taga din ikaw? Ako lang makaputa. Taga din ikaw? Taga Dumaraw. Taga Dumaraw ikaw? Sa din sa Dumaraw? Ang Uslob. Ha? Sa din? Sa? Dumaraw. Sino yung ngalan? Sino yung ngalan? Ha? Ano ngalan mo? Ano apelyido? Bernales. Ha? Bernales. Ha? Sino? Bernales apelyido. Bernales? Oo. Bernales? Ano yung ngalan? Ano yung ngalan? Ginilin Bernales. Ginilin Bernales? Ah, okay. Gin Ginilin Bernales. Kailan na yung edad mo, Ginilin? Ha? Ha? Nagano ka di sa Saraga? Ay, ah, nag-upload mo na ako. Nagkato ko din. Kasi no? Ay, nagawa. Ha? Um, nag, ano, nag, um, ala sa um, peryahan. Nagkato sa peryahan? Ana, ah, mirya ka? Kaya na ito kung ito sa may manggabante. Sige. Pero din, taga din ka? Basta. Ha? Taga diya lang man. Sa din niya diya? Taga. Ha? Ang Sige din ikaw? Sige. Kailang edad mo? Kailang edad mo? Ha? ha? Sa din? Kailang edad mo? Jinilin Burnales? Oh, Jinilin Burnales. Jinilin Burnales daw? Ha? General Bernales daw? Ha? Sa din ka sa din gini niyo lugar? Sa Dumaraw, Hanguslo. Dumaraw? Basta sa... Din tapos sa Dumaraw? Ano nga barangay? Ha? Di ka balongi mo pamilya nga ari ka de? Balongi. Ha? Ano? Sa may... lang talaga sa... Ano? Kabalo lang kung sa talaga sa sa. Ano gin sakyan mo pad? Sa, sa, tatlo ko to. Ano gin sakyan mo kadto de? Ha? Salakyan. Ano na? O ano? Ang lakat sa lakyan ng dagan. Ikaw bisyo ba, ma'am? Anong gin anin ka sa dumaraw? Oo. Anong gin sakyan mo? Series? Series. Jeep? Nag-jeep ka? Series kung jeep? Series. Oh, series. Si series okay. ka jeep na kung sa akin. Si series ka jeep, kit ang insakyan. Ano ka ningalan mo? Hanguslob? Hang, hanguslob? Barangay Hanguslob, may ara gani? Hanguslob, dumaraw? Manyapon ka? Gusto mo magkaon? Kuala ka sa daan sa katamon? Ha? Gusto mo? ka manok ko. Makaon ka hindi. Kaya kung mataon ka tuwaan, takatukay kung hindi ka nun basi. Tuwaan, takatukay may pabayan. Ano nang bala? Kaon ka? Ha? Kuhaan ta ka? Kuhaan ko anay? Ngayon ko ay ba ma'am? Tubig ma'am? Tubig, bisan tinapay lang na ba? Hangus lob dumaraw kapis ikaw? Oo. Tika balo si... Ano may, may bana ka? Nubyo? Kumaad, may nigo, may nubyo, may bana. Pinagano ikaw di? Nagano ikaw di? Oh, nagkanto mo lang kami dito mag, ano, sigamo. mag, kanto sa mga karyahan mo lang. Kanto sa priyahan? Oo. Oh. Sino po mo nagkanto di? Nagpasaraga? Ha? <laughs> Police. Pulis? O gani pulis, gani, hindi alin sa dumaraw, wala? May, na, may cellphone ka? Gagana na imo cellphone? Ha? Ti, may sino, may number da? May number ka din tatay mo? Oo, may number. Be, kay kabe, tanaw ko be, patanaw ko be, kay manawag ka be? Talagsang. Sige be, sige be, sige be. Isang number. Be? Isang. Mga kabyanan, <clears throat> hindi gid sa maayo makuhaan sang nga impormasyon, no? Hindi gid sa makuhaan nga impormasyon. Diyos ko, babae ini ang lawas niya daw <laughs> amo na gin ginsafety sa di sa police station kay medyo may lawas nga dani eh di daw Diyos ko patawara mabudlay ini karon kon pabayaan amo na nga ginkuha sa dito nakita ini siya sa may bangga banti saraga no sang mga tanod kag mga tao didto kay hindi sila pamilyar sa ini nga babayi kag ano oras na uh, alas uh, ah, 9 na lang halas ato ka libot-libot sa may bangga banti sa raga kay hindi sa makuhaan sa mayong impormasyon o oh, tanong ka bala ho oh, nakashort lang sa ngadaan ho oh. o tapos libisan pa ano kung kita pa tanawon taas ni siya nga pagkababaye tindog braga tindog bigang tapos ti do ah i mabudlay ini karon nga bayaan ini sa damo uh, sa wala tao to karon mabudlay <laughs> ni budlay ini karon no so muna nga gin safety siya gintawgan sang gindulong ito sa kay barangay kapitan ning Octaviano sa mga barangay tanod tapos uh, ah, gindid, gindala sa balay ni barangay kapitan Octaviano kag gintawgan sang pulis kag amo ah, na gindala diri subong sa Saraga Police Station para sa safety niya no para sa safety niya so muna gintawgan nila ang Saraga News Live Station gintawgan nila kami parang nga magkanto dire para nga maipanawagan so kita sa Saragan News Live Station nga pangayo tabulig sa aton nga mga followers nga kung pwede i-share nyo ani ang live naton kag captionan niya captionan ninyo kung sino ini siya no medyo hindi sige makuhaan sa mayong nga impormasyon no si Jinilin ano yung ano mo to? Jinilin ano gani? Bornales Jinilin Bornales <laughs> kadlaw sa so. oh. Patsyag ko may nugbiyo kagiday mo hindi, <laughs> oh, pungko ko di blau saraga tamlang dua? Ha? Sino nung di saraga? Aw, oh, yati ang microphone. Yati na. Sino nung di saraga? Ha? Sino nung di saraga? Sino din yung ka mo saraga? Ha? Daw gwapo man ako tanawon. Tanawa bla ko na bladay. Gwapo man ako. Ha? <laughs> gwapo man ako? Ha? Tanawa na bala ko. Gwapo ako hindi. Yo, dia. Ha? <laughs> ha? Gwapo ko hindi. Lala mo si Pilo Pascual? Ha? Kilala. Te, daw kami kami mansura? Oo. Upo, upo, upo. <laughs> kilala mo si kilala mo si Jericho Rosales? Artista lang si Jericho Rosales, kilala mo? Te, ano bitsura ko kay si Jericho? Ha? Coco Marten, Kilala mo si Coco Marten Ha? Eh, sa probinsya, ano nabla Kilala mo na? Te, itsura ko ba kay si Coco Marten ma, te, ano? Tanong ba itsura ko ba? Tanong ako bla na Te, di kami gwapo yung Coco Marten? Ha? kay Sir Tolaro. Guwapo ako? Guwapo ako? <laughs> ha? Basta daw kukula ako ni Martin, di man? Ginilin, ginilin yalan mo? Ginilin ano? Bornales? Bila na ganyan edad mo? Ha? May nubyo ka? Ha? May bana ka? Sino yung mga lan tatay? Nanaymo yan? Sino ang ngalan nanay mo? Di makaon ni kao? May pagkaon do? Pareho po. O, dede. pungutan na, pungutan na, makaon tayo Dito. Dito, may pagkaon na, atag ni mamo. Ang pulis o. Ariyo? Baw, may isa baw na. May to. Dito. Dito, punta. Gusto mo, easy, uya, uya, kapa. Dito na, ta. na ta, dito. na, na, nanay. Dito na ta. Okay, makaon na kami dinilin. Dito, pungkot yun. Pungkot yun, pungkot yun, pungkot yun. May acara, diga. Upot ni kaon kanan dia. Sina oh. kanan kanan. Kanan kanan. Kanan dia pungkot dia. Acara UI. Eh. Ano gusto mo? Pungkot na di. Kanan. Sige na, sige na, kanan eh. Sige na, kanan eh. Hindi mo ya uya, oh, ay eh, miga tamon. O, dua tamon jinilin. O, sinaga, direct mo. Upungkot na di. Jinilin Brunales. O, oh, sige na, sige na, kanan. Sige na, sige na. Kanan to bla. Pemes, Sige na. Umani mo bagne, je? Dini mo ba, je? Umani mo ni bagne? Ha? Din? Ini? Imo pag bag? Ining ini? Imo pag ini? Duwa ka bilog mo dala nga bag? Di pwede ta mabuksan yung bag? Buksan tao kilang? Buksan ka? Dali kita, buksan ta ni be? Buksan ta ha? May ID ka de? May wallet ka de? Pati kao na na, oh. kao na na yun. Kao na na yun. Sige na. Kaon na ni, kaon na ni. Oh, kaon. Oh, ina may tubig, oh. Oh. Tubig na niya. Tubig ba? O, oh, sino? <laughs> Hindi naman kuya uya. Ari, man niya nga. Mm -hmm. Friendship. What is uh, pagka-friendship? Takadyak ko nga. Okay? Ba, maayo. Kay gayom yung home sinday. <clears throat> so, mga kabinan, ginaululuhan talang ni. Kay daw... Ha? Hindi ka? Tanong gusto mo, Jollibee? Di mapakalta? Ano? Hindi oh, <laughs> oh, oh, na ginaululuhan tara ning daan eh. Ganigid. Ikaw na na yung ayun sa bawo. Ano na sa bawo? Buko na mit suwa. ano paborito mo nga sulanje? Ito kumain. Ha? Sinog bang isda? Ote te sige, kaon na na. O, te sige, kaon na na, kaon na na. Okay, okay, okay. So sa mga followers naton, paliyog ko gapang gapangayo ko bulig, i-share ta nibi ang aton nga live, no? Ila i-share ta kag i-captionan nyo sino nakakilala sini sa iya no ari sa di subong sa saraga amo ning bag mo je amo ning bag mo imo imo imo bag ha buksan ta ni bibang hmm. buksan ta buksan ta lang buksan na mo na ah, sige buksan ta ni bi eh tanawan ta mga kabyanan no tanawan ta mga kasama buksan ta ni bi sige na kauna, kauna. kauna na kaon na da kay santang nagakon ma'am upod kita bla ma'am ari si ma'am dio ang pulis oh eh, buksan ta ni bi ma ikaw bibukas ma'am ay eh, atang ko lang tanawang ko lang oh. Ako na mabukas? uh, ah, mga kasama, buksan lang namo ni eh, para base may makita kita din ng mga ID bala niya para mabalanta kung taga din eh siya. No? Oh, may kenapa siya din? Yate din mo mga kung cellphone mo. Focus mo. May tina may biscuit, chiplex. Ah, ang aton diri punto mga kasama, pangitaon tadi ko may ID sa di panamabalaan tani kung taga dinisa puro mga plastik puro mga puro mga ano naman mga plastik ko oh. di na mo di na mo basta to sa piyak nga bag do puro lang ni plastik nga kon din na mo di di na mo di may ID may mga papel diyo oh. May mga papel dio, ang ngalan dio naka may papel may ngalan din nga John Victor Hingras Peronse papel, notebook, pulpen, chalk, crayons. Ah, mamakal ni Basi. Mapakal ka daan. Mamakal ka? Mamakal ka, kasko supply. Di ka labot ka din. Di ka daan mabakalaw. Hindi ka daan mabakal. O, oh, may mga shampoo sa diyo. Shampoo na. Daw boss gali. <laughs> Oh. Shampoo. Full boss. Ano pag yun Oh, may tire block siya. May slaktan sila guro ni. Sige lang, Jay. Kanon na, je Wa, I git ID. Ayun. Mga ang ginabukad namon ning bag niya para makita. Wala, wala, wala. Oh, may amulan niyo. Uh, ah, pulbos. Amulan ning papel na may ngalan. Eh. Kay makita ta tani wala kun may mga ID siya di no. Waay. Ka ID. Kanang gid di iya patubag ni sawo. Buksan ta pagito dio. Oh. Ay yan eh. Kanang Dito pa ako na ID. Eh, Hindi. Mga kabiyanan, base may nakakilala ni saya, i-comment ka muna, be. Kung taga din eh, parang nga madulong na eh. Kung malapit-lapit lang din, dulong mo ni mo. Tigalan tayo, takbalok nito ni dulong. Why, why, why, di, di, puro daw mga basura ng, sa bagya nga nangyayari, oh. Daw, puro ni mga basura, di. Ari, bisa piyak ko, oh, daw, isa na daw, bagya pa mo. Eh, be, be, be, ma'am. Dalang gila. Ang isa ka bagya ni, eh. ari pagid, imo ni bagya, lawit ng gina? Imo ni? Ha? Imo? Buksan tani be? Tanawon tani kung ano ni uno ha? ha okay? Okay Renje. Buksan ni sir. buksan tani dya? Oo, kuno. Oo, oh, sige. Ha, buksan ta ha? Sige, mga kabiyanan, buksan lang namon eh. Para nga, para mabalan ta kung may ID di kon wala, arere, pakita ta di ma'am nara. Buksan ta lang. Bayo, bayo. So, muning arid diri oh. Para makita ta tani lang kung may ID di sa kung wala. Ano may mga ay, ano, mga bayo yun yung bayo yun eh. Hindi ba? Puro mga bayo yun eh. Mga bayo yan, mga underwear yan, mga bra yun yun. Dubasa. Dubasa. Short. Tawa git gid siyang bayo. Di ma'am? Oh, ay, may mga dyan minggo. sa oh. Lima? Mga kabiyana, nang iya di nga ah, kwano, daw kung nakita niyo patanaw, daw ay ginis bulingon yun eh. Kaya nga mga bayo diyo, oh, kag mga underwear diyo, oh, daw hindi maantos. daw hindi mabangbang ang itsura. No? Daw hindi nato. Daw ay ginis ang insakto yung bulingon eh, kaya nga eh, nga pang mga bayo diyo oh, daw. Daw ay ginis ang insakto, daw ay ginis na, daw wala gini alignment eh. Daway gini ma yang ning yan nga pangkaisipan ko namo yang mga sok niya. Oh, tanan niya blow. Oh. Daway gini ma align ah, ang iyang uh, ah, kahimtangan sini. Oh, i-focus coranya, tsura niya, no? Taga Dumaraw. Taga Dumaraw Kapis. Ganito taga Dumaraw Kapis isa ko no. Hindi ganitong barangay mo? Je? Jinilen ano kay ngalan mo? Nalista mo to, ma'am? Jinilen ano? Ano ganito? Burnales. Burnales, ilista gani, ma'am. Jinilen Burnales. Ano ganito nga barangay? Ha? Ha? Hanguslob. Hanguslob, ma'am? Hang Hanguslob. Hanguslob. Barangay Hanguslob. Ma, ambot mo tawagan tang dumaraw? Dalam kita dalam kita pacungkan yang belakang selakian. Dalam kita dalam kita dalam kita dalam kita dalam kita Dalam kita pacungkan yang akunnya selakian. Berangga yang uslub, wae ay way paniga patay kita Magpatay ko lang sa lakihan ko kay ay mangya pa mapatay. Anyway, barangay Hanguslob. Dumaraw Kapis. Si Ginilyn Burnales, ano ang na initial niya nga ngalan. So basi may nakakilala da sa iya ipalihog dabe. No, mga kabyanan, no? Kay why kami di sa may makuha nga impormasyon sa iya nga bagay Sa patawara hindi mantoy ning yan nga kasudla mga unod sa bagay Do Oh gini mam pakai uyat memang silpong kumam isira kurang bagi. Bahas ini sama mga, nah kita tadi mga wernya, mga kelapatannya, mga branya. Tikon ba siyan taning yang uh, unod ni daw way gini. Daw way gini sa alignment si Inday Jinilen. So mending doanya kabag. Tiway kita may nakita di nga kwan. Nga ID. ka Be, cellphone mo, Bije? Tanong ko, Bije? Be, tanong ko, Be? Enggak, Be, tanong ko, Be? Cellphone mo, Be? aku ko, cellphone mo ba? Uy, ganda. Kampiyon cellphone mo, Bije ba? Nokia ba? Nokia. Hah, kampiyon, no? Oh. Tama na cellphone niya, oh. Ano number mo, Bije, man? Uy, gandar sipin niya, uy, gandar, oh. Hmm? Uy, gandar niya nga, Rice makaon ka pa kanon? Aje? Why, why gandar yang akon? Ari na gani, ginatanaw ko na gani silpon niya, oh. Ti why man gandar, oh. Hmm? Lubat, ah. Lubat na yung silpon niya, oh. Hmm? Makaon ka pa? Why gandar? Makaan ka pa, Je. Edugangan ta. mainom ka kakok Je? Ha? Ari kalau coke? ini mana kalau Je? Ari apa Aring kalot niya, hoy mo ni kalot, Je? Areo, basta may nakakilala dyan, ho. Abi, maluoy man kamubi. Eh, kuhan nyo diyan na yun, eh, buligin yung tanayan na kung sa kay sino ni pamilya ko, kay malu kaluluoy man, ini, ho. di na ni pwede pabayaan di seseraga, Oh? Hindi hindi ni namon ni pwede pa bay. Hindi kay ba oh, sus Dios ko patawara. Wow legs pa man sinday. Budlay ini karon. No? Oh. So on sino oh, ang pamilya niya sini, no, eh, especially sa mga taga Dumaraw, mga taga Dumaraw kapis da bihip, hep, puri anay da bihip, hep. Correct. O, mga taga Dumaraw da, i-share niyo anay. No, i-share niyo anay sa mga followers naton nga mga Ari may nakakilala na siya. Ari sir, may nakakilala na siya. May Imreg Coronado, si si Ma'am Imreg Coronado, uh, sir may nakakilala na siya. Dali lang hindi ko masin ang imo nga kuan ma'am kay naga-live ako pro ga pop up lang di sa akon nga live nga may nakakilala na siya. Okay. Ma'am Imreg Coronado, ma'am, ipa-PM, i-PM lang sa akon ang pamilya niya si, ni, si ang pamilya niya sini. Kuha lang number o kon sin okay para nga makunta ko after sang live ko, no? Kay para nga mapakigangutan ta kun paano ni sila dumaraw kapes. Di kaning dumaraw sa unan sang tase? Bo lang alang naman ni Dulong. <laughs> Gabi na niya ho. No? So sa pamilya niya, mga taga Dumaraw da, no? Um basi pwede niyo makipagangutan ang inyo ang iya sininga pamilya ari sa disubong sa Saraga PNP kuhaan nyo sa disubong, no? Base may mga pamilya da, pwede man kamo ka motor, no? Uh, nga makatuan nyo di sa Saraga PNP. Bu grabe, idol idulong sa dumaraw kapis. Grabe man kamo ya. Uy, ako madulong to. Basi bala may aswang bala to karon magato. <laughs> ako lang madulong. Ah, kasi pagato, gusto ka dalan. Mm. Ako, ah, mo na ma'am. Budra ambal ni ma'am polis di budra kuno mati sa nga nga, nga patrol nga si Brule. Be Sheb, kaya mo Sheb? Mapadumaraw ta na. Pa. <laughs> oh. Pero sakay ka daw sa, sa, sa, sa patrol ka sa Raganyo Slide. O mapadumaraw ta? Mapulit ta? Ha? Sino kayo ngalan mo? Lahat ngalan mo? Sino ngalan niya naman? Ginny Rose. Ginny Rose? Ano ngalan mo? Ginny Rose? Ginny Lynn. Ginny Lynn. Jinilin, Ano yung ano mo? Jinilen Burnales? Wala ka malungkot amo di Burnales sa Saraga? Kaina daw Jiniros may ginambal mo. Jiniros kan Jinilin, Ha? Jinilen Jinilin Jinilen. Ah, Jinilen. Jinilen Jinilin Jinilin Jinilin Jinilen Jinilin Jinilin Jinilin Jinilin Jinilin jinil ay es nga na kinadlaw kita man ay da hindi ah, <laughs> na mo kundi kay man pulis okay ambal niya ko no barangay ano no hablo hablon Si Sibariwan dumaraw kape habalon ano to ha hangilob hangilob ah wala tara to barangay amuda <laughs> Wait, barangay nga mo. Ang ilog, gita na yung dumaraw. What barangay? Amo na sa dumaraw ah. Tala din ka day. Taga si Bariwan eh, dumaraw. Hindi eh, ko yung gambal kami aswang sa kapisa. Ah? Siling ko, basi aswangon ako sa dalan. Wala ko yung gambal kami aswang sa kapisa. Ah. Ang gambal ko ya, basi aswangon ako sa, sa dalan. Magdulong ako to. Taga si Bariwan dumaraw. Ah? Sabat, Ay, ikaw. ka lagi sa bata. Ah, natuwa lang. Barangay Hanguslob kuno ma'am. Hanguslob. Hanguslob si Duma. Nangid. Ara na nakalive ako nakabalik na ako. Uh, pasensya gani gautod-utod kita, no? Gautod-utod kita. Ay so sang 3,000 ta nag 1,000 do lang. 3,000 live views kami no, 3,500. ini ang dala dyan kay Mila. Bao? Dami ba? <laughs> Dino to. Ah, selfie oh. na, selfie na, ha. Ano na? Ano na? Hindi, may, nag, may nag-PM na sa ako. Nakila, may nakakilala siya. May nag-PM na. I-check ko lang. Uway ko pa, i-check ko pa. Okay? So, <clears throat> sa aton nga mga kasimanwa, ari lang siya di subong sa may may ara kuno hangaslob sa may dumaraw. Hangaslob? hangas loob. Hang, hang, hangus loob. Hangus loob, oh. Tita nyo gula si Inday, oh. Wow, Lids. Ti, karon ko nibili na mo nito cross kanto mo. Diyos ko, patawara dagiton sa kaswang di karon. Masi ba? Masi dagiton sa kaswang kag eh, No? Kasi dagiton sa kuwakwak, blaw. Kung ibilin. Oo, pag uh, ibilin ta nito. Tara nyo bala ho. Ti ibilin ah, na mo ni karon to sa may ti puno ka street light karon na. Ah. Madagi, madagit nakasuwang karon. Eh, kamo na nga ari sa disubong sa police station gindala namon mga kabiyanan. Barangay Hangaslob dumaraw kapis ko no mami ara. May ara ko no, barangay Hanguslob dumaraw kapis. May ara ko no. Oh. Oh, merak gid man. <clears throat> so sa liwat sa aton yung mga kasama, gayong yung home lang tadi ginadala-dala ta lang ni. Pero amo na ginahamba ko sa inyo no, uh, nakita ni siya sa mga barangay tanod kag mga pumuluyo diri sa may Bangga Banti Saraganga, nagapalaboy-laboy, galibot-libot. Tapos ginistorya siya, hindi sa makuhaan sa nga impormasyon. Tinaka-short nang ni siya ho. Oh. Wow, legs mo dan si Inday. Kaya mo na nga Si Ruel, bata naga-comment ho. May bata sa. Ay. May bata ka? Si Ruel, bata naga-comment oh. <clears throat> eh, ang bata niya ipa-contact sa ipa-PM sa Saraga News Live Station. Sa bata niya nga nagatanaw subong. PM ka, no? Uh, message ka sa Saraga News Live Station o kon PM ko, Will Talaron, pangitaon mo, no? Will Talaron, pwede mo man ko i-PM o kon tawag ka sa akon, sa 0930-230-1553, no? 0930-230-1553. O kon, uh, ah, message ka da sa Zaragan News Live Station, kay pwede ka man da ka message sa Zaragan News Live Station, pakilala ka nga bata kanya niya, o kung pamilya kanya, no? Kay para nga pagkatapos ko live, ikuwaon ko ang message sa Saraga News Live Station para makakommunicate kita maayo. Ari lang siya di sa Saraga Police Station, no? uh, safety sa disubong, pakaon na sa namon, gipapanyapunan na sa namon. So, ari sa disubong, ang imuon nyo, kadtuan nyo di sa subong, kagkuaon, no? Kung sa diin man kamo nga lugar, kwaon nyo siya di. Nag-live kita, gin, nakita ni sa mga pumuluyo, mga tano dito sa may bangga banti saraga. So, gin, dala kay kapitan, Kapnining Octaviano sa bangga banti saraga, kagin, uh, ah, turnover diri sa uh, ah, Zaragao Police Station para ma-safe keep siya kay Bao Diyos ko patawara mabudlay no mabudlay nga mapabayan namon ini diri sa may uh, ah, Zaraga Iloilo mga kabanan kay babayi ini siya so muna nga gin safety siya gindala sa di sa police station ginpakaon sa di sa mga pulis no kag gin uh, muna tawagan kita sa Saraga News live station nga kung pwede ma-live ini kag mapakita kung sino ini siya no sa mga pamilya so sa pamilya hindi na kamo magkabalaka Safety naman siya di sa amon, sa saraga. Only that, ngati, nagapangayo kami man sa inyo sang bulig, sa mga followers naton, ngati, amo na, makuha siya di, kag especially sa pamilya, uh, makuha nyo sa di subong gabi, kadto lang kamo di sa police station, kay Ari lang siya dire. Okay? So, stop ko ang kwan, ang live sa mga followers. Uh, madamo gyud salamat sa mga naginayo uh, ko nga i-share ang live. Madamo gyud salamat sa pag uh, share ninyo no nga nabuligan naton ining utod naton nga ti daw medyo ma daw masiling naton wala ni sa iyang ako galingon do hindi siya ka uh, kwan hindi siya makahatag sa maayong impormasyon sa aton So naluoy man kita no, hindi man naton pwede pabayaan ang mga amusin nga mga sitwasyon, mga kasama kay aton man nga utod no, aton man nga isigkatawo. So hindi man naton pwede nga pabayaan kita makabulig man lang. So diri na na di siya, hindi na di siya magalim kay hindi man namo na di pagpahalinon, diri na di sa, sa police station. Nausa sa pamilya niya, kadto lang amo di sa Saraga Police Station kay ari lang siya diri makakasama. Thank you so much gid sa mga nagbulig sa aton, ka mga nag-share, madamo gid salamat. Okay, selfie-selfie pasinday bisan lubat ka cellphone. <laughs> Gisel pa selfie pa sa maselfie ta karon daya. Alin sa New Washington? Ay, abaw! Eh, Ahay, pobre man. Sige lang. Oo, sige, sige, palangga. Dire ka lang, anay, ha? So, i-check ko ang pamilya mo, kaya doon nag-PM ko na sa Saragan News Live Station, no? So, ari sa dire, mga kabiyanan, kuhaan nyo lang dire, mga kasama. Thank you so much, gid, sa mga followers naton, supporters naton, kag nagatutok dire sa Saragan News Live Station, madamo, gid nga salamat sa inyo nga bulig, nya. Anak ah, kayo, home lang kita, ginadala-dala, talagang aton nga, yung home nga, aton nga, pag uh, dalasang ah, pag live naton ginadala-dala tan lang para nga maka makayumyuho man kita no pa hindi man kita matamaan gid ka seryoso di no amo gid kita sina magdala anyway sa mga <laughs> sa mga taga Kapisda hip hip hooray okay Madamo yung salamat kag sa Japan Ako ang inyo kasama Will Talaron. Basta balita komentaryo kay serbisyo publiko sa Iloilo. Inyang Zaraga News Live Station.